Bienvenidos al capítulo 46 de Marihuana Television es el programa de la cultura canábica. Hola, soy Estela. Marzo ha sido el mes de las mujeres y este año además el de las mujeres canábicas. Son ellas, nosotras, las que tenemos y seguimos queriendo tener cada vez más presencia y responsabilidad en este sector. Marzo es ya también el mes de la Spanavis, así que os queremos presentar un programa muy especial, Spanavis Feminista, viene cargadito de contenidos. Queremos recordar con emoción y respeto a Yup Omen, que nos abandonó el pasado día 18, reconocido activista belga, periodista, cofundador de ENCOT, persona que nos ha dejado un ejemplo de lucha constante. Gracias, Yup. En este programa también estaremos con Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, y en la Barraca de María veremos cómo florecen mis chicas. ¡Empezamos! El feminismo no es una doctrina social favorable a la mujer, como muchas y muchos piensan equivocadamente. Se trata de un movimiento que reivindica para las mujeres los mismos derechos que para los hombres, es decir, igualdad. El tabú y todo lo que nos habían enseñado sobre las personas que usan drogas ha cambiado en nosotras, dejando paso a mujeres empoderadas con ganas de germinar una semilla que estamos plantando por todo el mundo. El pasado 8 de marzo tuvo lugar el primer encuentro denominado Mujer Canábica, con el propósito de empoderar y dar un espacio a todas aquellas mujeres que están en la lucha por la liberación del cannabis en México. Durante la jornada se dio lectura a la Manifiesta Pacheca y se habló de las leyes que hacen falta en México para cambiar las políticas de drogas. Y en Barcelona, el llamamiento del pasado 10 de marzo congregó a 80 mujeres a lo largo de todo un día, atraídas por la oportunidad de compartir y definir juntas unas necesidades y unos horizontes en el mundo del cannabis y de forma más amplia de las drogas en general. Entra vídeo. Soy Zoe, manager de Cannabis Seeds y nos encontramos en el Encuentro de Mujeres Cannábicas. 10 de marzo, Barcelona. Las mujeres canábicas y antiprohibicionistas plantan una semilla. Soy Nora, fundadora de la Asociación Maca Barcelona. Soy Gemma, coordinadora de la Federación de Asociaciones Canábicas de Cataluña, la CATFAC. De dic Ramos, trabajo en el mundo de las drogas pues, desde la verdad es que desde de que de la universidad. Yo soy la Cinta, de de Esquerra Verda. Me llamo Alejandra Automuros, soy médico de familia y comunitario. Soy Andrea, Mm, me dedico a la investigación en comunicación y en temas de género. Mi nombre es Raquel y trabajo dentro del sector canábico. También soy parte de la junta directiva de una asociación. Yo soy la Treborras, manchesa, mm, psiquiatra y psicoterapeuta. Soy Sandra Coromina, soy periodista, también soy propietaria de la asociación Pota Verde. Soy Emilia de Uruguay, vengo de la organización Pro Derechos que trabaja política de drogas. Me llamo Pipi, soy consumidora en algún momento cultivadora, soy socióloga, soy antropóloga, he trabajado en el sector comercial como comercial de un banco de semillas y me siento muy cercana a la planta y siento la planta muy cercana a mí. Una planta que nos une a todas y que de una forma u otra nos da vida. Hoy nos hemos encontrado un grupo de mujeres diversas, diferentes, eh, con muchas experiencias, muchas voces que compartíamos esa sensación de que debíamos de encontrarnos, nos hemos encontrado. Estoy muy contenta de por primera vez se haya reunido un grupo y ponga en acción toda la cantidad de cosas que hay que hacer, no ya solo por el mundo canábico, sino por todo. Hoy estoy aquí como mujer y como consumidora para ver qué podemos tratar de hacer para que la situación cambie. Estic aquí perquè aquesta iniciativa, Rema, em sembla una iniciativa molt interessant, en tant en quant comparteixo el discurs antiprohibicionista perquè per la meva experiència en la intervenció en l'àmbit de les addiccions, eh, he de dir que molta de la feina que estem fent té a veure justament amb els efectes de la prohibició i la guerra contra les drogues. La jornada de hoy me ha permitido acercarme a más mujeres Eh, hemos debatido muchísimos temas, mm, todos del enfoque de género y sobre todo hemos generado la energía necesaria para poder empezar a construir desde ahora. He hecho mucho de menos mujeres en este sector eh, acompañándonos y acompañando el desarrollo del propio sector, porque todavía es muy jovencito. Y hacía falta que las mujeres, al ser minoría en el sector, nos juntáramos pues las minorías siempre tienen que juntarse para hacer presión ante las mayorías. Es lícito, importante, relevante y ya toca y actual que ya ya sticky fent. Este es un tema que lleva consigo salud pública, seguridad, derechos humanos, Hay un montón de cosas para trabajar, muchísimas, y me alegra mucho que sean las mujeres las que se empoderen y empiecen a tomarlos. Referente a, lo que, a, la, imagen que dan de la mujer, ¿vale? lógicamente son medios los que nosotras, personas que están en cualquier empresa, debería de negarse publicitarse en sitios así. Soy la <laughs> primera que eh, apoyo y apoyaré el nudismo 100%, pero hay muchas maneras de hacer las cosas y ya está bien, por supuesto, de vamos a filtrar la publicidad, vamos a hacer la publicidad correcta. Y reivindicar que estamos fuera de los clichés, de los estereotipos que ha habido hasta ahora con respecto a la mujer cannábica Me gustaría que a raíz de este encuentro y de los próximos que, existan, se pueda conseguir mm, no solo un cambio en, las políticas, que es necesario, pero el cambio por las políticas mm, debería pasar por un cambio primero en la mentalidad, Espero que las chicas eh, consumidoras de cannabis puedan hacerlo de forma más libre. Las mujeres en el sector siempre hemos sido poco valoradas, yo creo que con la, mayoría de sectores económicos. Y sobre todo en aquella mentalidad hegemónica que demoniza las drogas y todavía más a, las mujeres que la consumen. Creo que las mujeres para podernos visibilizar tenemos que emplear el doble de esfuerzo para llegar a donde ya está el otro género. Hacen falta muchas más mujeres, y ya no solo mujeres trabajando, sino mujeres dirigiendo. Hemos confirmado que queremos seguir siendo, que estamos, que somos un colectivo, que hoy ha sido nuestra fundación, pero que el camino es largo y que vamos a trabajar juntas para potenciar el papel de la mujer, para reclamar sus derechos, para visualizar sus necesidades. Y para tramar entre todas las estrategias necesarias para hacer de este mundo un mundo más justo y mejor. Si los elefantes supieran la fuerza que tienen, romperían su cadena y saldrían de trigo. Me parece que resume así ¿no? un poco todo. Mujeres y anteprovisionistas, porque cambiar la política de drogas es también cambiar el mundo. Una edición más, Spanavis vuelve a ser el referente internacional en materia canábica y un año más sigue apostando por presentar e informar de todo lo relacionado con el uso y los avances científicos sobre la marihuana, este año especialmente con nosotras. Toma, uno. Barcelona, marihuana, medicina, feminismo, activismo, mundo empresarial. Estamos en la decimotercera edición de Spanavis y hoy empieza la fiesta más grande de la cannabis yo quiero más yo quiero más. Belén. Muy buenas. Muy buenas. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en esta Spanavis? Bueno, pues un año más en Spanavis, eh, cada año más grande, con muchas ganas de satisfacer a visitantes y profesionales y expositores. Y bueno, este año, pues eh, lo que decías, más grande, es más internacional, tenemos acreditados gente de todo el mundo, de los lugares más insospechados y bueno, y eh, la fuerza nuestra con las World Cannabis Conference, que eh, damos mucho hincapié en todo lo que es medicinal y en lo que está ocurriendo a nivel internacional alrededor del cannabis. Y algo muy novedoso este año, que nos vamos a encontrar la representación de, la mujer, reivindicando un poco que también todas somos parte de este sector, que siempre nos hemos mantenido un poco en el anonimato y, y aquí estamos, ¿no? también luchando por, por todos los derechos, por la normalización y porque también el sector a nivel de negocio pues funcione perfectamente. Desearos que lo disfrutéis muchísimo y bienvenidos a Spanavis. <laughs> En las World Cannabis Conferences, expertas y expertos de todos los ámbitos aunan sus conocimientos sobre esta maravillosa planta. Regulación Responsable también ha aprovechado esta ocasión para presentar su próxima campaña. Hay mucha gente trabajando y la plataforma pues está a tope con mucha responsabilidad del proyecto intentando fomentar esa unión ¿no? y que haya una cohesión porque este es el momento, se puede regular, los partidos están semicalientes y dentro de la hipocresía del sistema que vivimos pues creemos que el cannabis puede empezar a ser uno de esos 10 derechos civiles que está trabajando para ser normalizado. ¿no? Patricia de Comunicación BioBiz, me han dicho que habéis presentado una nueva campaña. Efectivamente, es una campaña más muy interesante, la acabamos de lanzar aquí a nivel internacional, es eh, una campaña que se llama The Art of Growing y bueno, el, significado en español sería el arte de cultivar. La idea que hay detrás de esta campaña es que el arte y la naturaleza hacen una gran pareja en sí, porque la naturaleza es una gran pieza de arte y luego también jugamos con la palabra arte, que significa también cuando tú dormías una técnica eh, eh, eh, a la hora de hacer algo, ¿no? A la hora, por ejemplo, eres un artista con la madera, eres un artista bailando, pues, pues nosotros jugamos con eres un artista cultivando, porque con BioBiz, claro, es un artista cultivando ecológico y con respeto al medio ambiente. www.theartofgrowing.net para participar y sacar a la artista que llevan dentro y el talento creativo y, customizar su propio icono biobis. Esa reivindicación del empoderamiento femenino dentro del sector cannabis. Y ahora, ahora, y ahora, ahora, porque yo me acuerdo hace 10 años venías a las ferias y a lo que había, las mujeres eran azafatas, era todo lo que encontrabas. Ahora mismo ya las ves ahí, auténticas profesionales que dominan el cultivo y la verdad que hacía falta, yo creo, ¿no? Porque no, no es una cuestión solo de chicos, es una, es una cuestión a nivel del, ser humano, ¿no? Yo creo que está en nuestra naturaleza el cultivar ya no solo las plantas, sino también la verdura, las frutas y todo lo que nos haga falta con lo cual a mí me parece, vamos, esta iniciativa la primera, las mujeres al poder, claro que sí. Ahora sí, también hay que decir que todavía sigue dando un poco pena que tengamos que decir que no, que nos tenemos que empoderar, tiene que llegar algún día en el que ya no haga falta ni que hablar del tema, que, estemos al mismo nivel. Estamos viendo que ahí sacas un, eh, lo que sería el posavasos que utilizamos para hacer la rifa y una chica tras otra, tras otra y encima se llevan los premios. O sea que este año realmente con el, con el tema de las mujeres, las mujeres en el mundo del cannabis, las cultivadas y todo, yo creo que este año más que nunca está viendo ahí una presencia bastante guapa. En casi todos los eventos, las personas que organizan y gestionan toda la historieta de esto, no, se llaman Paco. <laughs> que no se vea no quiere decir que no estén. Claro. El cambio que anhelamos en el ámbito de las políticas de drogas y de la regulación del cannabis necesita de la mirada feminista. Y para ello, la presentación pública en Spanavis que empieza ahora mismo. Un agradecimiento a Spanavis por darnos este espacio para permitirnos hoy compartir con vosotras, con vosotros, el trabajo que hemos llevado a cabo estos últimos meses y que parimos el día 10, todas juntas. Este pasado jueves fue muy emocionante. Unas 80 mujeres a lo largo del día acudieron a, una llamada hecha eh, mediante las redes, con un voluntariado enorme, con una pasión enorme. Y, nos juntamos con el objetivo de empezar a debatir quiénes, quiénes éramos, conocernos, cómo nos sentíamos como mujeres en el mundo canábico conclusiones muy interesantes donde todas pudimos expresar que el mundo canábico nos había dado un sentimiento de libertad, de bienestar, de conexión entre nosotras, de creatividad, de intelectualidad. Todo esto se contraponía también a, a otros sentimientos importantes ¿no? de estigmatización, de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, de desigualdad. Nos vemos sexualizadas hasta el extremo, nos vemos enjuiciadas a menudo, sometidas a examen por otros profesionales del sector, por otras madres y por la sociedad en general, por supuesto. Una muestra de mujeres representativas que nos acompañan, que nos han dado su apoyo y que empujan, que reman que reman con, con, nosotras. Estoy muy feliz de estar aquí para ver todo el trabajo que ustedes han hecho para crecer, eh, empezar esta red nuevo de mujeres canábicas. Me parece importantísimo eh, que existan eh, movimientos como REMA. Estoy encantada de este movimiento, 30 años fumando, estoy bien, tengo <laughs> hijos, familia, todos de buena composición. <laughs> En mi caso es 45 años que se puede fumar y tener buena vida. Un gran honor para mí estar, aquí con vosotras. Muchas gracias. Bonito que sea emocionante, ¿no? El sitio que merece la mujer en este gremio, porque yo soy de menos más mujeres. Que soy cultivadora y que soy sobre todo estudiosa de tan maravillosa planta que es mi compañera de vida y lo mejor que puedo decir. Es la prohibición la que nos ha cambiado muchísimas costumbres y muchísimos hábitos. Y las mujeres nunca han tenido la voz que merecen en este debate. Llevo fatal que sigan, eh, o sea, y es que lo vemos aquí en las ferias, vamos, o sea, que sigamos siendo la carnaza publicitaria. Quería decir que hoy mi lado femenino está muy contento. Me parece estupendo lo que estáis haciendo, creo que es muy bueno para las mujeres canábicas y también para los hombres canábicos. Ellas llevan mucho tiempo trabajando en ello y nosotros apoyándoles. Eh, no me lo imaginaba tan profundo y tan lleno de, de vivencias la verdad me ha, emocionado. Ha sido muy bonito, muy emocionante y que conste que yo creo que es la vez que he visto más llena la sala de conferencias. <laughs> me siento muy contenta, orgullosa, emocionada de poder compartir con tantas mujeres tan interesantes, tan bonitas, tantas buenas personas. Tuve la suerte de conocer y formar parte del grupo motor del encuentro de mujeres y de conocer a estas mujeres maravillosas que lo componemos. Women Grow es una eh, red de mujeres internacionales que empezó en Denver en el año pasado y ahora estamos creciendo muchísimo, entonces ahora Ah, en este año 2016 estamos en ah, más que seis países y 60 ciudades, entonces ha crecido un montón. Fernanda, ¿de qué estamos hartas? de que nos visualicen siempre en tetas y culos y yo creo que las mujeres somos algo más que un par de tetas y un buen culo también somos cultivadoras, también conocemos de la planta ¿sí? y tenemos las mismas capacidades físicas e intelectuales para, para desarrollar los mismos trabajos que los hombres están desarrollando en esta industria que cada vez es más fuerte y, nos, nos enseña más. Somos muchísimas mujeres que podemos aportar y colaborar en los cambios no solamente a nivel de género, sino también en los cambios a nivel legislativo y hacer muchísima, muchísimos eventos participativos juntas. Pues animar a todas a que salgan a la calle, a que den la cara, que se unan al equipo, que hay mucho trabajo por hacer. Y yo creo que vamos a llegar a una resolución gracias al feminismo y a las mujeres del movimiento. Me gustaría que remar remase hacia un futuro donde el cannabis estuviera legalizado y donde las mujeres tuviéramos reconocido nuestro, nuestro papel y nuestro lugar como profesionales y como usuarias. Este, este es para mí el, futuro. But very seriously women are getting together to make a better world. And this is always a good thing. Hacía mucha falta, me parece estupendo, me he sentido muy bien. Yo me sentía un poco decepcionada de cómo va eh, eh, evolucionando el mundo del cannabis, pero esto ha sido un empujón de optimismo para seguir por adelante. Podamos contribuir a un mundo igualitario, un mundo para todas, para todos, donde se respeten todas las necesidades y un mundo mejor. Bundem Squad, ¿qué tal ha ido la actuación? Muy bien, muy contentas. Tercer año en Spanavis, un placer repetir. Muchas gracias por contar con nosotras. Y quería preguntaros vuestra opinión sobre el papel de la mujer en el sector del cannabis. Bueno, nosotras eh, no conocemos básicamente el trabajo interiormente, a lo mejor con las empresas que trabajan con Spanavis, pero la imagen desde fuera, bueno, pues simplemente alguien que sirve de adorno, ¿no? A toda esta escena, este mundo, este, este negocio. Vivimos en una sociedad súper chuminista y súper masculista, súper machista, entonces la verdad que no me sorprende, me gustaría que también se pudieran ver chicos haciendo el mismo trabajo que, hacen las chicas. No sé, siempre se ha usado el objeto sexual de la mujer en todos estos sitios, es lo que vende. Y hasta que la gente no cambie esa mentalidad, pues así va a seguir. Entonces me alegro que nosotras al menos y las demás intentemos dar un punto un poco más activo, que no solo mírame aquí estoy y soy un poste". Se tiende a asociar a la figura de la mujer con el sexo y se olvida que las chicas, las mujeres también somos empresarias, fumadoras, bailarinas, cantantes, tenemos oficios, no, no estamos asociadas, no nos tenemos que, ni nos tienen que cosificar, no somos cosas, somos personas. Estamos aquí como todos los años en las Panavis, eh, promocionando BAC y todos sus fertilizantes, pero este año queríamos promocionar el fertilizante, que es el estimulador de floración de BAC, que eh, pues ganamos el mejor fertilizante, el mejor nutriente en la Feria de Málaga y también lo ganamos en Irún este año pasado, los dos. Entonces estamos regalando muestras este año para ver si conseguimos el triplete y hacemos que, que BAC sea la estrella este año de, los fertilizantes. Como directora comercial que eres de Leaf Life, ¿qué opinas del papel que tiene la mujer dentro del sector canábico? Pues que cada vez gracias a Dios, estamos más metidas con, eh, con eh, papeles más importantes, con, pues, con una profesionalidad que, que, es de admirar y que estamos ahí luchando como unas campeonas. La verdad es que la mayoría de, en este sector, la mayoría de clientes son hombres y sí que son un reclamo, pero creo que no hace falta llegar a ese extremo de sexualidad que se está utilizando muchas veces para conseguir que una mujer venda. Por ejemplo, nuestro equipo comercial somos eh, cinco chicas y un chico y creo que somos muy potentes como, <laughs> como equipo y sin necesidad de tener nada, nada sexual, sino con inteligencia, confianza y buen servicio. Yo visito muchas tiendas de toda España y la verdad que cada vez me encuentro más mujer detrás del mostrador, interesada en, pues, aprender, en extender toda esta cultura de cannabis que tenemos en España. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cocktail activado biológicamente. Ahora con BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate Cocktail Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi pequeño rincón de aprendizaje. Este mes os cuento cómo se ha desarrollado la floración de mis plantitas. Como recordaréis, en esta cosecha estoy probando algunas de las variedades regulares no feminizadas de nuestro banco amigo Sensi Seeds. Elegí plantas mayormente índicas, como la Black Domina o la Mr. Nice G13 Hasplant, pero entre las cuales ha salido algún ejemplar con genotipo más sativo. ¿Os fijáis qué conceptos más técnicos manejo ya? En la barraca me explicaron un día que el genotipo son las cualidades que le vienen dadas a las plantas por su carga genética, y el fenotipo los caracteres que las plantas expresan en función de un determinado medio. Pero esto ya os lo explico mejor en otro momento, que me voy por las ramas, nunca mejor dicho. Comenzamos. La parte buena de tener distintas variedades en un armario es poder elegir a la hora de fumar, pero el inconveniente es la gran diferencia entre ejemplares, tanto en tamaño como en el ritmo. tres semanas de floración, algunas plantas ya tienen los cogollos densos, mientras que otras apenas ni los han unido. de la diversidad es la alimentación, que no consigo ajustarla, y eso provoca que las Black Domina más pequeñas estén muy oscuras casi con excesos, mientras que las Mr. Nice más grandes acusan falta de nitrógeno y empiezan a amarillear las hojas desde la cuarta semana de floración. Eso sí, los cogollos en general engordan a buen ritmo y alguna Rosenthal destaca entre ellos. Lo cierto es que en esta cosecha no he podido estar muy pendiente de mis niñas. La temperatura tampoco me ha ayudado demasiado. Durante la segunda mitad de floración, mi armarito registró mínimas por debajo de los 15 grados. Consultando con la barraca, me dijeron que los abonos orgánicos no son correctamente asimilados con mucho frío. La razón es que los hongos y bacterias de un sustrato ecológico, que son los encargados de procesar la materia orgánica convirtiéndola en nutrientes asimilables por las plantas, ralentizan su metabolismo si el sustrato o el agua de riego están demasiado fríos. Al hacerlo, metabolizan menos nutrientes y por eso es más fácil que se produzcan deficiencias en la alimentación. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro Cocktail activado biológicamente. Ahora con BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate Cocktail. Bueno amigos, pues ya veis cómo voy avanzando en mis pinitas como autocultivadora aunque he tenido algún que otro problemilla. En general estoy satisfecha con los resultados de mi armarito. Además, gracias a las buenas prácticas de higiene y prevención y a los productos orgánicos, hasta ahora no he sufrido el ataque de ninguna de las plagas que amargan la vida a los cultivadores, tanto de interior como de exterior. En el próximo programa volveré para contaros nuevas cosas y seguiremos aprendiendo juntos. Os espero aquí, no os lo perdáis. La comunidad canábica es amplia y variada, pero a todos nos une el amor por una planta, la marihuana, que además de proporcionarnos buenos momentos, es capaz de curar enfermedades o mejorar nuestra salud. Médicos y científicos están muy ilusionados con las perspectivas de futuro y han aprovechado una cita como Spanavis para ponernos al corriente de sus conocimientos e investigaciones. El doctor Fernando Caudevilla moderó la conferencia sobre usos medicinales del cannabis y contó en la mesa con profesionales de diferentes campos, como el investigador José Antonio Martínez Vergado... el biólogo Iván Fornís de Energy Control y la abogada Amina Omar del despacho Omar Nieto Boutique Legal. Desde un planteamiento multidisciplinar, se abordaron diversas cuestiones de la situación actual de los usuarios terapéuticos. Hay una proporción de pacientes que se pueden beneficiar del uso terapéutico del cannabis. Esto en este momento actual no está cubierto por la legislación ni por la farmacia tradicional, y algunas asociaciones están haciendo un trabajo muy valorable el, eh, bueno, el, facilitando el acceso a la sustancia y sobre todo el contando con profesionales que puedan asesorar a los pacientes sobre los beneficios y los riesgos de ese uso que van a hacer. En ese sentido la sociedad civil ha sabido articular una solución al problema del cannabis que puede ser perfeccionable o eh, mejorable y lo que nos parece que nos hemos encontrado es con una voluntad política o judicial de, empeorar las cosas. El investigador José Antonio Martínez Orgado aprovechó el foro de las World Cannabis Conferences para anunciar una novedad importante. El equipo que lidera está a punto de iniciar en Estados Unidos los ensayos en humanos de un estudio basado en CBD que ya ha sido todo un éxito en animales. Impresionantes. La verdad es que a veces dicen que demasiado buenos porque, por ejemplo, hicimos un, un estudios cuando intentamos ver eh, explorar neurológicamente a los animales, que lo hemos hecho, por ejemplo, con ratitas y lo hemos hecho con cerditos, es que se normaliza prácticamente la exploración neurológica de los animales. Entonces, luego nunca es igual de bueno cuando lo pasas a los humanos, pero la verdad es que pocos eh, medicamentos que se han probado en animales han dado tan buenos resultados como los nuestros. Los ponentes quisieron destacar la importancia de avanzar en el marco regulatorio del uso terapéutico del cannabis. La gente ya sabe que, los cannabinoides pueden curar algunas cosas o pueden ayudar a curar algunas cosas y eso está empezando a generar una cierta, un cierto estado de opinión. La parte mala, es que como siempre y como en todos los lados, empiezan a, proliferar también algunos indeseables. Yo creo que por eso es tan importante que esto deje de, estar donde está y entre en el, terreno de la, regulación por parte de los estados, porque hay que proteger también a los pacientes. Nada impide en este momento el que cualquiera se ponga a vender, a asesorar o a publicitar determinados productos y esa no es una, y no es una buena práctica. Yo creo que un buen marco debería regular eh, en, en ...que puede o en que no puede intervenir una asociación que se denomine terapéutica, eh, sobre todo por el bien de los pacientes. Veo el futuro a través del terapéutico. Para mí no es posible ninguna regularización ni legalización de ningún tipo que no pase por el tema terapéutico, al menos de inicio, puesto que las administraciones o sea, lo que quieren son eh, tener a los vecinos contentos porque están ahí durante un mandato de cuatro años con votos. Yo he estado del otro lado y sé perfectamente cómo funciona, con lo cual eh, el, tema, el tema terapéutico va a ser nuestra salvación. Eh, como empezó Estados Unidos y después ya es lúdico también. José Carlos Bouso, de ICERS, moderó la mesa sobre avances científicos. Los investigadores holandeses Erika Van Gel y Matis Bonson presentaron sendos estudios sobre la relación del cannabis en el funcionamiento del cerebro. studies um, the human brain may be able to compensate for more uh, THC effects on more easy memory tasks. And, and second, it also shows the involvement of the um, endogenous cannabinoid system in, um, in memory functions that are, that are particularly relevant in psychiatric disorders such as schizophrenia. el biólogo español Xavi Nadal se mostró esperanzado en los avances de los cannabinoides como antitumorales y para tratar los enfermos de cáncer. Hay muchas esperanzas, sí. Yo la verdad no creo con ninguna sustancia va a ser la panacea, porque si no ya no, ya no existiría esta enfermedad, ¿no? pero sí que, que son de mucha ayuda y que no hay la opción en la farmacopea en el vademecum, pero que sí que a mano la podemos encontrar y es bueno que se sepa y que la gente la pueda utilizar. Además de disfrutar con las conferencias, muchos asistentes aprovecharon para visitar Spanavis y conocer la amplia oferta de productos o servicios dirigidos a los usuarios terapéuticos. Una oferta que cada año tiene mayor presencia y que supone un importante aliciente para seguir visitando una de las ferias canábicas más importantes del mundo. Hello, Ravi. How are you? Good. Welcome. Nice to see you here at Spanabis. A lot of people. A lot of people also from America. Uh, a lot of people from Canada, from England, from all over the world. So it's uh, the business is growing. Uh, yeah, we have some things here on the table. Uh, first, uh, this year we uh, we introduce a new variety, Eagle Bill. It's uh, a regular variety, so male and female. Uh, it's honor of uh, Igor Bill, the guy uh, who was operating the, the, vaporizer in the museum. Some of the people watching, they will remember him. He was always in the museum with a big pipe. It's a mainly sativa variety, so longer flowering time, but I think the, the people will be happy. Another thing that we do this year also uh, is the CBD oil. Uh, Sensi seeds together with hemp flax, we produce our own uh, CBD oil. I cannot say too much about this because of the, the funny laws and uh, rules in Europe and everywhere. So Google it, uh, CBD oil, you find all the information there and uh, try it because it's, uh, yeah, it's, it's, it's good. It's good yeah. for our body. Yes, it's very good for our body. And what do you think about the um, professional women in cannabis sector? Uh, a lot of respect. This morning I was sitting uh, with Fernanda de la Figuera, Fernanda de la Figuera. I love her. She's, you know, she's 73 years old. She has a beautiful black. Nou anyway, we smoked a joint, we drank a beer. Uh, a lot of respect. Mishka in France, a lot of respect. Mila from the Pollinator, wow, you know, all the effort, all the work. Also, she's here today again. Um, there should be more women, actually. We, we miss a lot of women. Also, in our office in Sensi Seeds, there's a couple of girls, but not enough. Uh, the team in uh, Barcelona, I can see the, her smiling behind. The, the, team in Barcelona is run by girls. Perdona, estoy un poco afónica porque eh, llevo el departamento de ventas internacional al por mayor de Sensi Seeds y eh, como puedes ver hemos tenido mucho trabajo ayer. ¿Qué, te parecen iniciativas como REMA, el encuentro de mujeres, que se estén organizando para empoderarse entre ellas y hacerse más visibles dentro del sector del cannabis? Tú como mujer profesional dentro del sector, ¿qué opinión tienes? Yo creo que debemos eh, estar representadas por alguna organización. Es importante que, estemos, que permanezcamos unidas en esto porque no hay muchas mujeres. Yo he tenido la suerte de, de poder representar a Sensi en el departamento de ventas al por mayor. Estoy muy orgullosa porque han confiado desde el primer momento en mí. Tengo muchísimas responsabilidades, la gente me toma muy en serio y a lo mejor si fuera hombre no me tomarían tan en serio. Es una parte bonita ¿no? de ser mujer y estar en un sector tan importante como el de las semillas en Holanda como mujer dedicada a la divulgación de, los usos de esta planta, a la divulgación de su historia gran desconocida, pues también me gusta eso, ¿no? Eh, esta iniciativa que da visibilidad al papel de la mujer en este mundo que tradicionalmente ha sido tan, tan masculino, tan masculino, digámoslo así. ¿no? El machismo es una forma de intolerancia, al igual que la prohibición. Sobre ello hablaron Martín Barriuso, con quien ya estuvimos en el programa del mes pasado, y Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Dónde? En la School of Activism de Asonavis. Yo creo que esto debiera de ser contemplado desde un punto de vista eh, de mayor respeto, aceptación y aprecio a las distintas manifestaciones culturales que tienen las gentes. Y en este caso, si una corriente de la sociedad decide eh, pues consumir y producir para su consumo eh, el cannabis, pues se debiera de regular para evitar cualquier problema y cualquier situación eh, no deseable, pero en modo alguno bloquear, quebrar la libertad y mucho menos menospreciar la dignidad de estas personas. En marzo se clausuró la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena. Aquí se redactó el documento que será el adoptado con toda probabilidad en la sesión especial sobre el problema de las drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNGAS 16, del 19 al 21 de abril. Parece que se trata de un documento de mínimos que va a satisfacer a poca gente. Países como Rusia o China han bloqueado propuestas de cambio, aunque se han conseguido introducir referencias a los derechos humanos o a tratar el problema de las drogas como un asunto de salud pública. A pesar de que la sociedad civil ha tenido una presencia nunca vista en las Naciones Unidas sobre este tema, más de 200 ONGs han denunciado el fracaso de un debate abierto y de discutir nuevos enfoques. Sobre las expectativas de un hablamos con Coleta Youngers, y con Tom Blickman. Sin embargo, la declaración que va a salir de la UNGAS hasta ahora es un desastre. El proceso para redactarlo no ha sido abierto y transparente y el último borrador que salió el 25 de febrero es malísimo y en muchos sentidos representa un retroceso de otros documentos de Naciones Unidas. Entonces eso va a ser una decepción total si llegan a la UNGAS con este documento como está redactado ahora y eh, sobre todo eh, eh, en relación de cannabis no va, no va a ser un tema mismo en, en, van a repetir todas las declaraciones de antes y entonces tenemos que erradicar cannabis y, es eso. no van a hablar sobre, las convenciones, los tratados, tampoco. Esto, los tratados siempre están la piedra angular de del sistema, entonces eh, desde los gobiernos ahora los, no tenemos que nada que esperar por cambios o reformas, nada. Ah, entonces yo creo que hay parte positivo, parte muy negativo y ahora tenemos que ver el futuro y qué vamos a hacer ahora para capitalizar en el interés que hay por muchos actores nuevos en este tema para promover reformas a nivel nacional, porque al final las reformas vienen de abajo, no de Naciones Unidas. Los cambios no van a venir de, de, de, arriba hasta abajo, entonces tiene que venir de abajo, el activismo, los clubes de cannabis o las los autoridades locales que quieren cambiar, que tienen que tienen que manejar todo eso, ¿no? Eh, son ellos que, tienen los problemas, no los, los, eh, los, gobiernos centrales. Entonces, este movimiento sí, yo creo que esto está empezando ahora, pero esto para cambiar un tratado internacional, esto puede llevar 10 años, quizás 15 años, esto va muy lento de género y de las mujeres ha sido casi ausente del debate hasta ahora, tanto a nivel nacional en muchos países como a nivel regional e y, internacional en Naciones Unidas. Un proyecto donde yo estoy trabajando mucho ahora es sobre mujeres encarceladas por delitos de drogas. Estamos encarcelando a las mujeres en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica y Asia por delitos de drogas en un ritmo alarmante. Thank you. ¿Qué tal estas Panavis? Muy bien, la verdad que muy bien, muy contentos. Este año hemos venido con World of Seeds, que ya que es el décimo aniversario, y muy contentos, ha habido más gente como cada año. Y aquí con World of Seeds, sacando siempre variedades nuevas, intentando estar ahí con nuestros clientes y, y que prueben nuestras genéticas, que es lo, que, lo más importante proyectos futuros de World Pues sí, la verdad que llevamos, estamos trabajando en variedades con CBD y mucho trabajo, estamos preparando bastantes cositas muy ricas para un futuro. Pues la verdad que ahora muy contenta, ahora nos, nos toman más un poquito en serio, antes la cosa era muy diferente, las mujeres nos teníamos que esconder para fumar un poco, las mujeres no sabíamos, éramos, era fumar y ya está, ahora somos buenas cultivadoras, sabemos de genética y hoy en día ver una mujer que fuma y que sepa de, lo que habla, de las plantas y de la genética, pues tiene más credibilidad <laughs> que, casi que, los hombres, así que muy contenta. Em. La Canadipedia es un libro vivo, interactivo, inteligente. Aquí podéis ver que las fotos siempre intento cuando hablo que exprese lo que yo quiero decir. Si yo quiero hablar de un tricoma, simplemente que le apriete aquí, veremos un tricoma, pero el tricoma se verá realmente lo que es el tricoma, veremos el color. Y lo bueno del libro viene ahora, que en los temas, cuando se acaban, hay temas que van relacionados, como aquí abajo ves, que si le apretamos, nos llevará a otro tema que tiene relación. En el escenario de las conferencias también estuvimos nosotros. Sí, Marihuana Televisión presentó su proyecto de contracultura y contrainformación ante un grupo de incondicionales a quienes queremos agradecer su presencia. Y también asistimos a la entrega de premios de la Cannabis Champions Cup, al ritmo de The Indoor Brothers. these mornings ha ido esta decimotercera edición? Pues bien, la verdad es que muy contentos, eh, hemos cumplido expectativas, aún no tenemos cifras exactas, pero bueno, eh, nos reafirmamos en que Spanavis se ha convertido en un referente canábico mundial y nada, pues muy contentos, muy cansados, pero satisfechos. Patricia, las mujeres han tenido un papel protagonista dentro de esta Spanavis, ¿verdad? Sí, ya tocaba, un poco tarde, pero bueno, ya tocaba y mm, muy contenta de ver eh, un grupo de mujeres que lucha y ha luchado mucho durante estos últimos meses para organizar el encuentro canábico y nada, esperamos eh, que, con esta, que con esta iniciativa eh, animemos a otras mujeres y que el año que viene podamos ser muchísimas más porque aquí aún queda mucho que hacer por, nuestro puesto en este sector canábico. Y nada, pues nada, os esperem en que ¿Puedo decir esto en catalán? I La campaña Cannabis DC llevará a cabo una protesta con humo en enfrente de la Casa Blanca el 2 de abril. Se pretende hacer una llamada al presidente Obama para que reprograme el cannabis, así como que perdone a los estadounidenses actualmente encarcelados por crímenes no violentos relacionados con el cannabis. El mismo 2 de abril, Castelló Cannabis Club celebrará su primera copa, para estrenar la primavera. También en Castellón seguiremos con la School of Factivims, este mes con Miguel Jimeno y Demetrio Gómez el día 4. Y muy cerca, en Villarreal, también tendremos copa el próximo 9 de abril. El día 17, la Cannabis Para de Zaragoza, organizada por Arafac con motivo de la UNGAS 16. Para finalizar el mes, del 28 al 30 no nos perderemos Viña Grow. Y ya nos vamos preparando para el 7 de mayo, la Marcha Mundial de la Marihuana, que este año volverá por multitud de ciudades del planeta. El sexto número de la revista Cáñamo México está en la calle. La revista celebra un año de resistencia a la censura y su portada trae una planta de procedencia mexicana, a diferencia de las anteriores cuya tierra seguía siendo España.